Volem que el Born sigui una àgora, un espai de debat, un espai obert i un espai plural i avui ho mostrem un cop més doncs, trencant un tabú i parlant d'un tema que, repeteixo, és un tema que mai s'havia tocat de manera monogràfica a Barcelona, a Catalunya i, evidentment, a l'estat espanyol. Posa damunt de la taula una pregunta, la pregunta central de tot aquest cicle de tardor, i que és la següent. Si la tortura és un element estructural de les dictadures, la impunitat és tal vegada un element estructural de les democràcies? I això és el que es debat a l'interior del Born i la proposta de debat al conjunt de la ciutadania.